palco palco I ki tum yahan i love you i love you too Tiru! Mikke! Tiru! Mikke! Tiru! Mikke, eh, namaste! Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck! fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck